हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए आज हम इस पे बात करने वाले हैं और ये सॉफ्टवेयर हम सी लैंग्वेज में बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप करेंगे क्या बनाएंगे कहाँ से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको मैथ्स आती है जो भी आपको आता है चाहे मैथ्स हो फिजिक्स हो कोई भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो ठीक है तो आप बनाएंगे कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइक like आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसके अलावा ऑपरेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी अब ये ऑपरेटर्स क्या होता है डेटा टाइप क्या होता है इनके बारे में अभी हम समझते हैं जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको डेटा टाइप जानना है ठीक है डेटा टाइप के बारे में अगर आपको जानना है तो जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीजर तो इंटीजर क्या होता है आप बताइए मुझे इंटीजर क्या होता है इंटीजर यानी कि जो नंबर या तो प्लस या तो माइनस में लिखा जाए वो कहलाता है इंटीजर ठीक है तो इंटीजर एक डेटा टाइप हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा इंटीजर लिखना नहीं होगा ये आपकी गलती हो जाएगी अगर आप पूरा इंटीजर लिखते हैं तो आपको केवल और केवल लिखना होगा इंट ये जो इंट है इसे हम कहते हैं कीवर्ड इंटीजर के लिए जो कीवर्ड है वो इंट हो गया ठीक है इसी तरह से अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू के लिए प्रोग्राम बनाना है तो वहां पर आप लिखेंगे फ्लोट तो आपको लिखना है F L O A T बस आपको फ्लोट लिख देना है आपका काम हो जाएगा तो इस तरीके से आपको करना है ठीक है अगर आपको कैरेक्टर यूज करना है कोई एक कैरेक्टर लिखना है कोई एक अल्फाबेट लिखना है तो आपको यूज करना चाहिए कैर डेटा टाइप ठीक है जैसे मान लीजिए आपको लिखना है यहां पे एस तो आपको एस लिखने के लिए यहां पे यूज करना चाहिए char data type C H A R ये सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लगभग प्रोसीजर यही होता है चाहे आप पाइथन की बात करें सी प्लस प्लस की बात करें जावा की बात करें या जावास्क्रिप्ट की बात करें या कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इसी तरह का प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है आई होप की बात समझ में आ रही होगी ठीक है अब सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए इसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत पड़ेगी और वो आईडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं तो ये जो आईडी है उसका इस्तेमाल करेंगे जैसे मान लीजिए हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है वो आईडी ओपन करनी है ठीक है और फिर यही इंट कैर फ्लोट जो मैंने बताया आपको इनका यूज हमें करना है और वहां पे हम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे बहुत ही बेसिक वीडियो है बहुत ध्यान से समझिएगा काम आपका हो जाएगा यहाँ से ये यहाँ से जा करके और यहाँ मैं टाइप करता हूँ कोड ब्लॉक्स जैसे ही सी ओ डी ई टाइप करूंगा तो ऊपर आपको कोड ब्लॉक्स दिखाई पड़ेगा ये इंस्टॉल कर रखा है मैंने इसे हम आईडी e बोलते हैं यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसको आप ओपन कर लीजिए आपको भी ये इंस्टॉल करना होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स टर्बो आईडी का भी प्रयोग करते हैं कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी टर्बो आईडी का प्रयोग किया जाता है टर्बो आईडी ठीक है लेकिन it is suppose to be a dead compiler पहले मैं भी टर्बो आईडी का यूज करता था लेकिन अब जो है कम से कम कोड ब्लॉक्स या इसी तरह के और भी किसी आईडी की जरूरत हमें पड़ेगी तो वो आप ले सकते हैं ठीक है ये कोई जरूरत नहीं कि आप सिर्फ कोड ब्लॉक्स पे ही करिए आप टर्बो आईडी पे भी कर सकते हैं काम और इसके अलावा और भी कोई आईडी आपके पास है तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं अब ये जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पर आपको सिनेरियो कुछ इस तरह का मिलेगा अब यहाँ से आप क्या करिए सीधा फाइल पे चले जाइए वैसे आप एमपटी फाइल पे भी जा सकते हैं ये न्यू फाइल है यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं आप फाइल पे जाइए न्यू फाइल पे जाइए और यहाँ से एमपटी फाइल ले लीजिए यहां पर आ गए अब हमको यहां पर हमको कोडिंग करनी है ठीक है बहुत इजी है बहुत इजी वे में इसको समझिएगा जैसे मान लीजिए कि हमें ऑड इवन का प्रोग्राम बनाना है हमको ये पता करना है एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है कि कोई भी नंबर ऑड है या इवन है या इसी तरह का कोई और प्रोग्राम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने का प्रोग्राम या दो नंबर्स को डिवाइड करने का प्रोग्राम इस तरह का कोई भी प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है हेडर फाइल की अब हेडर फाइल के पीछे कहानी क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो स्टैंडर्ड है उसे बोलते हैं आंसी तो आंसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि आपको हेडर फाइल लिखनी चाहिए लेकिन अगर हेडर फाइल नहीं लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी आपका प्रोग्राम चलेगा जैसे मान लीजिए हेडर फाइल हमें लिखनी होती है सी लैंग्वेज में वो होती है हैश इंक्लूड stdio.h अब ये एच का मतलब हो गया हेडर फाइल ठीक है ये जो है इंक्लूड आप लिख रहे हैं ये जो है आपकी हेडर फाइल है ठीक है इसके बाद एक और हेडर फाइल लिखी जाती है हैश इंक्लूड एच तो आप कोनियो एच भी लिख सकते हैं ठीक है हैश इंक्लूड एच ये लिख दिया हमने और इसको लिखने के बाद आप आ, यहां पर मेन फंक्शन बना लीजिए मेन फंक्शन के बगैर आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा तो कुछ लोग यहां पर इंट मेन लिखते हैं इंट मेन लिखने का मतलब यह है कि आपको रिटर्न करवाना होगा कुछ ना कुछ तो ये मेन फंक्शन आपका बन गया अगर आप सिर्फ मेन लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा तो यहां पे देखिए इंट हटा देता हूं यहां पे केवल अगर मेन लिख देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा लेकिन आपको मेन तो लिखना ही पड़ेगा मेन तो आपका मेन फंक्शन है ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहां पर करली ब्रेसेस ओपन किया मैंने अब हम यहां पर कोडिंग करेंगे जिसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम चलेगा ठीक है तो एक छोटा सा प्रोग्राम जैसे ऑड इवन का प्रोग्राम है तो वो हम कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप आ, आपको स्क्रीन जो है ओपन हो सॉफ्टवेयर की तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई पड़ना चाहिए आप बताइए अगर स्क्रीन अगर ओपन होती है तो आपको सबसे पहले ये दिखाई पड़ना चाहिए एंटर अ नंबर ठीक है ये दिखाई पड़ना चाहिए आपको यही लिखा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए कि एंटर अ नंबर तो यही प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूं अब ये कैसे आएगा तो यहां पर होता है प्रिंट अब ये जो हेडर फाइल है इसमें प्रिंट scanf की कोडिंग होती है अब ये स्कैनफ क्या होता है स्कैनफ यूजर से जब इनपुट कराना होता है जैसे दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं एक सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें आपने ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिसमें आपको टू प्लस टू को ही एड ऐड करके देगा यानी टू प्लस टू का एडिशन देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी तरह का कोई और भी नंबर आप ले सकते हैं जैसे 917 है और 2 या 917 है और 917 इन दोनों को ऐड कर दिया आपने अब वो जब भी सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो 917 प्लस 917 का एडिशन दिखाएगा तो ये तो यूजर के मुताबिक नहीं हुआ और यूजर के मुताबिक जो प्रोग्राम बनेगा उसमें आप स्कैनफ यूज करेंगे तो चलिए यहाँ पे एफ यूज कर लेते हैं तो यहाँ लिखा मैंने प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पर यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा एंटर और नंबर ठीक है तो हम बना रहे हैं ऑड इवन का प्रोग्राम यहां पर टर्मिनेशन देना जरूरी टर्मिनेशन कैसे होता है सेमीकोलन लगाइएगा ये लाइन जो है कंपाइलर को आपके ये पता चल जाएगा कि ये लाइन खत्म हो गई तो ये होता है टर्मिनेशन तो ये सेमीकोलन लगा करके करते हैं हम ठीक है अब ये नंबर जो एंटर होगा वो कौन एंटर करेगा यूजर एंटर करेगा अब यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है टू एंटर कर सकता है फाइव एंटर कर सकता है कुछ भी एंटर कर सकता है ठीक है तो यहां पर अब जैसे ही हम आएंगे तो अब यूजर क्या एंटर करेगा पॉइंट में भी वैल्यूज एंटर कर सकता है ठीक है तब हमें याद आया कि वो डेटा टाइप तो हमने लिया नहीं क्योंकि यूजर एंटर करेगा तो उसका डेटा का टाइप क्या होना चाहिए तो इसलिए हमको यहां पर लिखना चाहिए इंटीजर अगर हम डेटा इंटीजर रखना चाहते हैं तो यहां पे इंट कीवर्ड का यूज कीजिए और यहां पर एक वेरिएबल बना लीजिए वेरिएबल का क्या होता है ये भी आपको पता है वेरिएबल एक प्रकार का ऐसा जो है जगह होता है जहां पर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहां पर ये हमने कर दिया और इसको टर्मिनेट कर दिया तो हम बना रहे हैं ऑड इवन का प्रोग्राम अब देखिए ये जो है इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं what do we mean by format specifier कि आपका डेटा टाइप क्या है इंटीजर है तो इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज होगा ठीक है अगर आप डेसिमल वैल्यूज लेते हैं तो उसके लिए परसेंट एफ यूज करेंगे ठीक है डबल यूज करते हैं तो उसके लिए अलग है एलएफ है और इस तरह की और भी चीजें हैं कैरेक्टर यूज करेंगे तो परसेंट सी यूज होता है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर तो फिलहाल हमने इंटीजर यूज किया है इंट तो यहां पर हम परसेंट डी कर देते हैं परसेंट डी अब चूंकि एक ही वैल्यू है एक ही वेरिएबल है हमारे पास ए ही है ना तो अब हम यहां पर कर देते हैं क्या ए यानी कि वैल्यू जाके किस में स्टोर होगी एड्रेस ऑफ ए में एड्रेस ऑफ ए ये एंड नहीं है इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं तो ये एड्रेस ऑफ ए कर दिया एंटर करके नीचे आइए यहां पर इसको डिफाइन करना है कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा तो यहां पे मैं इफ एल्स की कंडीशन लगाता हूं बहुत आसान है देखिए इफ ए में रखी हुई वैल्यू को मॉड्यूलस करवाएंगे 2 से ठीक है और रिमाइंडर 0 आ जाता है मॉड्यूलस करवाना यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा मॉड्यूलस मॉड्यूलस का मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर बताए ठीक है तो हमने यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग कर लिया आप चाहे तो इसमें अपॉन जो डिवाइड ऑपरेटर है उसका भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये हो गया अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ अब ये बताइए अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए टू से डिवाइड करने पे तो वो इवन ही होगा ना तो यहाँ पे बस आपको लिख देना है इवन ठीक है और दूसरी कंडीशन बनती है ऑड की तो अगर नहीं डिवाइड हुआ तो कह दीजिए ऑड तो यहाँ पे लिख दीजिए हेल्स और यहाँ पे लिखिए प्रिंट एफ क्योंकि प्रिंट करवाना है तो बार बार हमें प्रिंट एफ लिखने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑड ठीक है तो ये लिख दिया इवन और यहाँ पे लिख दिया ऑड बस यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिए और यहाँ से इसको सेव करना है तो ये प्रोग्राम मैं सेव कर रहा हूं आप डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं ईवन e के नाम से इसको सेव करता हूं even dot C dot C लगाना जरूरी सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है ये हो गया अब यहाँ पर आप जैसे ही आ, सेव करेंगे इसको तो अब हमें इसको जरूरत पड़ेगी कंपाइल करवाने की तो कंपाइल करवाने के लिए कहां जाएंगे यहां से जाएंगे और ये कंपाइल करंट फाइल दिया हुआ है ठीक है अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और इस तरह का आपको आउटपुट दिखेगा नीचे ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है सिंपली बिल्ड पे जाके आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं यहां से रन करवा लीजिए तो रन करवाएंगे तो यहां दिखेगा एंटर अ नंबर ठीक है अब एंटर करते हैं कोई नंबर देखते हैं क्या होता है ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया थ्री अब आपको पता है कि ये थ्री कौन सा नंबर होता है ऑड नंबर होता है एंटर प्रेस कीजिए यहां पे ऑड आएगा रिजल्ट ठीक है इस प्रोग्राम को दोबारा से आप चलाएंगे यहां से यहीं से चला देता हूं यहां से भी आप चला सकते हैं नो प्रॉब्लम तो यहां पर इस बार मैं 78 एंटर करता हूं आपको पता है 78 जो है इवन नंबर है तो क्या इवन नंबर ये देगा एंटर प्रेस करता हूं यहां पे इवन है तो आप कोई भी इस तरह का नंबर देके देखेंगे तो आपको इवन और पता चल जाएगा हमने 1 को तो चेक ही नहीं किया 1 को चेक करते हैं एक बार 1 को चेक करेंगे देखते हैं क्या होता है यहां पे 1 लिखा मैंने यहां पे ऑड आ रहा है ठीक है तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा अब देखिए अगर आपको ऐड करवाना होता या डिवाइड करवाना होता तब क्या करते इस कंडीशन में आपको आ, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना होगा प्रोग्राम में ये आपने प्रोग्राम बनाया ऑड इवन के लिए तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटाता हूं ठीक है ये देखिए ये यहां से मैं इसे हटाता हूं ठीक है और यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है तो एंटर नंबर यहां पे केवल इतना दे देता हूं क्योंकि डिवाइड करना है ना तो नंबर एंटर होगा उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो ये एंटर नंबर दे दिया हमने ठीक है ये एल्स वाली कंडीशन और ये ऑड भी हटा देता हूं इसकी भी जरूरत नहीं है डिवाइड कराने के लिए ठीक है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर में इंटीजर का अगर डिवाइड करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा आपको डेसिमल वैल्यू तो मिलेगी नहीं तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए हमें यहां पे फ्लोट ले लेना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम आएगी देखिए मैं करके दिखाता हूं देखिए कैसे यहां पे स्कैन का प्रयोग करता हूं ठीक है अब चूंकि डिवाइड करना है तो दो नंबर्स तो होने ही चाहिए और तीसरा भी वेरिएबल होना चाहिए दो नंबर्स आएंगे ही आएंगे भाई एक नंबर वो जिससे डिवाइड करना है और जिसमें डिवाइड करना है तो ये दो नंबर हो गए और तीसरा जहां ये जाके स्टोर होगा तो तीन वेरिएबल हमें बनाने होंगे तो ए कर लिया बी कर लिया और सी कर लिया कर लिया ठीक है अब यहां पे स्कैनअप लिखता हूं अब स्कैनअप लिखने के बाद क्या करेंगे यहां पर डबल एंटेड कोट्स ओपन करेंगे पहला हो जाएगा परसेंट डी क्योंकि हमने इंटीजर लिया है अभी मैं उसको फ्लोट में चेंज करता हूं पहले आपको दिखा दूं कि ये जो है आ, किस तरह से आ, हमारा काम जो है इससे गड़बड़ हो सकता है अगर हम फ्लोट नहीं लेते हैं तो ठीक है तो ये परसेंट डी परसेंट डी लिख दिया और यहां पर क्या करेंगे कॉमा देंगे और लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए ठीक है फिर कॉमा देंगे फिर लिखेंगे एड्रेस ऑफ बी क्योंकि दो नंबर यूजर एंटर करेगा एक जिसमें डिवाइड करना है और एक जिससे डिवाइड करना है तो दोनों नंबर एंटर करने के बाद यहां पे टर्मिनेट कर दीजिए टर्मिनेट करने के बाद C is equal to A upon B कर दीजिए ये आपका काम हो गया और ये काम होने के बाद यहां पे प्रिंट एफ लिखिए इस तरीके से ये लिखा मैंने प्रिंट एफ और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पे आप दे दीजिए percent D is the division ये आपको लिख देना है केवल ठीक है परसेंटेज इज द डिवीजन तो ये डिवीजन होके आपका आ जाएगा और यहां पर आप कॉमा दीजिए और कॉमा देने के बाद आपको यहां पे क्या देना होगा सी में जाके स्टोर होगी वैल्यू तो यहां सी दे दीजिए और सी देने के बाद यहां पे इसको टर्मिनेट कर दीजिए काम हो गया है आपका बस यहां से जाके इसको सेव करना है तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं सेव एज पे चला जाता हूं और इसका नाम मैं इस बार रख देता हूं div ठीक है div.c .c लगाना जरूरी क्योंकि सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है यही प्रोग्राम अगर C++ में बनाते आप तो आपको सीपीपी लिखना पड़ता है एक्सटेंशन सी प्लस प्लस की डॉट सी होती है तो बस एंटर कर दीजिए ये काम आपका हो गया है और ये प्रोग्राम नीचे सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो ही जाएगा तो ये देखिए हो भी गया है ठीक है अब आप तो अब आगे बढ़ते हैं रन करवाते हैं इसको ये रन करवा लिया अब देखिए जो प्रॉब्लम मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे देखिए ये लिया हुआ है मैंने इंटीजर डेटा टाइप तो इंटीजर को डिवाइड करेंगे इंटीजर से तो इंटीजर ही आएगा ये प्रॉब्लम है ठीक है तो अब अगर मैं इसको यहां पे देख सकते हैं ये रन करवा दिया है अगर मैं यहां पे ले लेता हूं एट ठीक है और एट को थ्री से डिवाइड करवाता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे रिजल्ट टू आएगा ठीक है क्योंकि थ्री टू जा सिक्स होता है और बाकी रिमाइंडर तो आएगा नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं ठीक है ये चीज जो है फ्लोट कर लीजिए आप यहाँ पे फ्लोट करिए F L O A T ये फ्लोट कर दिया और फ्लोट करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना होगा फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट एफ होता है तो ये परसेंट एफ लगा दिया हमने और यहाँ पर भी आप चेंज कर दीजिए परसेंट एफ कर दीजिए बस काम हो गया आपका प्रोग्राम बन गया यहाँ से फाइल पे जाइए और सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ब्यूट पे जाके फिर इसको रन करवाना है हमें पहले कंपाइल करवाएंगे फिर रन करवाएंगे तो यहाँ पे चलते हैं ब्यूट पे और यहाँ से कंपाइल करवा दिया हमने और फिर यहाँ से जा करके रन करवा दिया तो ये रन करवाते ही यहाँ पे लिखा हुआ आया है एंटर नंबर तो कोई नंबर एंटर करते हैं जैसे मान लीजिए एट एंटर किया हमने ठीक है और यहाँ टू एंटर किया तो ये डिवाइड करके फोर आ रहा है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी हम डेसिमल वाला ट्राई करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर हम एंटर करें जैसे मान लीजिए सेवन एंटर किया इसको टू से डिवाइड कराते हैं देखते हैं अब क्या होता है तो यहाँ पे देखेंगे 3.5 आ रहा है यानी डेसिमल में भी इसका रिजल्ट आ जा रहा है तो फ्लोट का ये फायदा है आई होप की बात समझ में आई होगी आपको एक और कोई नंबर ट्राई करते हैं यहां से इसको रन करवा लेता हूं डायरेक्टली और यहां पे कोई और नंबर ट्राई करते हैं लाइक सेवेंटी सेवन ट्राई करते हैं सेवेंटी सेवन को डिवाइड कराते हैं फाइव से तो देखिए यहां पर रिजल्ट जो है फिफ्टीन पॉइंट फोर जीरो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video